Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, estamos cargando este jueguito del recuerdo que nos está esperando acá, estamos prendiendo la, la ¿cómo se llama? La consola de arcade. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos Vigilante, un jueguito hecho en 1988 por la empresa Data East y también por la empresa Iron que había publicado este juego en Japón. Bueno, ¿de qué trataba el juego? Más que todo era un compadre, weón, que tenía que ir a salvar a su mina que se llamaba Madonna. Eh, y que, ¿cómo se llama? La habían secuestrado todos estos flights que eran como los, skinheads, que, están como apoderados de toda la ciudad de Nueva York y todo el cuento. Más que todo, weón, el juego se parece mucho al Kung Fu Master, si es que lo jugaron alguna vez. Tal vez no he mostrado Kung Fu Master, sería un buen momento como para mostrar el confumante, después de, este jueguito, que tiene como la misma, la misma, el mismo estilo de juego, que es como de, side scroll, que se va mover hacia el lado. Y bueno, aquí lo tenemos. Eh, partamos, agarremos nuestro joystick, weón, y terminémoslo. ¿Qué les parece si terminamos este videogame del pasado, weón? Le vamos a meter ficha. Como siempre le vamos a meter unas 15 fichas, Ya 16 o 20. Ya pongámosle 20 fichas, ya. Es como haber ido los videos con dos lucas en ese tiempo. ¿Mm? Ya, 20 fichas. Veamos qué onda. La policía no puede tener a, los flights de las calles y ahí todo Los cabezas rapadas han tomado a Madonna como Toma la ley con su propias manos. Mm, no es malo. ¿Cómo me gustaría tener la ley con mis propias manos? Ya, pues, démosle. ¿Qué hacemos? Pegamos para saltamos. No hay un botón de salto, sino que tenemos que mover el joystick hacia arriba para poder saltar. Y que más, eh. Ya, tenemos las patas de este compadre, suenan bastante las patas Tenemos combo, nos agachamos, patas por abajo. ¿Y este va qué, eh? Patada de combo nomás. Vamos, démosle. Ya, vamos avanzando aquí por las ciudades de Nueva York, Bueno, cuando te ahorcan, weón, tenés que como moverte para los lados. Ahí me está esperando un suculento orinchaco. Oh, un flight aquí. ¡Oh! oh, qué mal, weón. Ya, me piqué. Oh. Ya, toma. Puta. Ya, pues weón, como tan duro. Ya, se acabó la weá. Empezó la fiesta. Tenía que calentar un poco a lo mejor, ¿no? Ya. Los flights, weón. era sin manga, igual que en otros videos que he hecho yo del juego del recuerdo, weón. María. Nueva York, weón. 1988, weón. Tenía 10 años cuando se este terminó Bacán los golpes, con en jueguito. Estamos pasando por fuera una cafetería y viene el hombre de color. Que murió de una. El hombre de color tenía como. como una, una cadena. Ya, vamos avanzando el tipi room, dice ahí, ahí para más fight. No toma, toma. no Ya. Y ahí está como un weón que se parece a Han Solo. El famoso pistola. Cuidado con el pistola, weón. Si quieres yo te lo paso, loco. <laughs> La típica en los videos. La gráfica no se quedan atrás, weón, están la raja, weón, te hacen sentir, weón, totalmente como en la ciudad, weón. Tienen los colores de ciudad, todo súper bien. Tiene publicaciones, todo el cuento. Ah, bueno. Se parece como si fuera un Santiago, weón. Oye, hay un weón jugando con cuate, cacho. un culeado así de barba, weón, y la weón está con, con, con, el amigo. ¿Eh? ¡Oh! oh, oh, ah, ah. cama! Oh, ¡Dale! ¡Ay, cama! Ah, ah, ah. Toma. ¡Dale, saqué la chucha. ¿Qué tal? Bueno, esta era la técnica para matarlo. Ahí quedó. Esa era la técnica de los flights para pasar el... ¿Cómo se llama? Oh, oye, ese... No había cachado que quedó uno. Hmm, toma. Para pasar al... al guatón Ya. Bien, fuimos bien, perdimos dos días. Eh, la van está llevando a Madonna a través de no sé dónde, a través del basurero, de Junkyard. Va a haber unos 2 Adi. Ya, aquí vamos con nuestro linchaco de la muerte, vamos avanzando por las calles de Nueva York. No, por el basurero de, Nueva York. Aquí hay aquí unos blinds de weón, que pegándole puros combo y patada. Miren ese weón. Oh. Ahí viene otro, hombre de color. Y podemos ver un fondo bastante bonito atrás, ¿cachan? Que el atardecer súper bien logrado, con los colores naranjos. Está bien hecho, weón. Hoy hay un edificio como que le está saliendo catch. Oh. Predicciones, weón. Año 68 miren. En el fondo hay como unos edificios que están tirando como humo. Mira todo. Bueno, aquí son estos, son estos típicos juegos que en estos tiempos, weón, colocaron las torres gemelas, weón, en su contenido, weón. Sale negro. Ya. Avanzando, matamos más de estos monos. Uy. Con el linchaco se nos facilita bastante el, avance, eh. Toma. Las patas me gusta como suenan. Oh, oh, maldito gusano, ¿qué te creí, weón? Me quito el linchaco, weón. Por estar weyando, ¿eh? Por tener un, un flight, weón. A ver. Oye, las para de los monos, weón. La típica ropa entera, weón. A ver, vamos a cachar. Ya. Son como hábiles. Oh, me la comí toda esa patada. Ya, Ya. Ya. No. Oh, bueno. No vale dos contra uno. ¿Qué te creí? Oh, voy a morir. Oh. La risita. Ya, démosle. Tiene que haber una técnica para poder matarla, ¿eh? puedo hacer con técnica. Hmm. ¿Qué onda? Ya. Creo que hay que saltar y pegarles cuando se acerquen nada Oye, no, te, no te Ser, más, más rápido que yo Oh, se lo puse en todo el aire. Oh. Hmm. Oye. Oye, maldito, weón. No, weón, no me, no me van a quitar esta vida. Toma. Toma. Oh, me quedo pegado. No. Ah. No me van a quitar la vida. Oh. Risa culiada. Toma. Ahí murió el hermano del otro. Ya, ¿de qué onda? Se iba la mina como agarrándose de los barrotes, weón. Tiene pueblo que la saldan, weón. Va a tomar un poco de vida. La van, va, camino hacia el puente. Vamos, no perdemos tiempo, avancemos. De ahí al fondo está la estatua de la libertad, weón. Buena. ¿eh? Ay, más flight, weón. Cacha. Uh. ¡Oh, qué maldito! ¿Qué te pasa, weón? Cacha Nueva York, weón. Allá está la Estatua de Libertad, weón. Puta, el Empire State. Y allá están las famosas... Oh, puta, va a estar mirando el escenario, weón. Y que estaba a campo, weón. ¿Qué te pasa? Vamos. Oh, weón Están ahorcando. Oye, que flight esta weá. Oh, Oye, pero qué onda, weón. No hay como salvarse estos flight. Ah. No hace falta el linchaco, weón. Ya, a Toma. Súper buena la gráfica de fondo, me gustó bastante. Uh, uh. El pistola. Ya, bueno, Hamster al peo, ven para acá. Ahí tenía unos cuantos cornetes. patá. Ah. Ah. Ah. No vale, po' pues, weón. Ya, pues weón, aburrense, pues. Uh. Toma. Ahí está mi saco. Déjame avanzar, po' pues, weón. oye no se puede avanzar este juego, ¿qué onda, weón? Ya, vamos. Se acabó la Ya. Bueno, yo creo que te agarráis el chaco weón, te salváis de todo el juego, pues, weón. Miren. Esta la pasáis toda de una. Oh, a menos que... Este te mate. Puta la weá. Toma, las pelotas. A ver, que Te pego por arriba, weón. Sufre por arriba, por abajo, por abajo. Vamos. Vamos, aguanta, tapear todos los... El chaco con las pelotas, weón, para que aquí. Vamos también. 3, 4, 5. Con 6 mueren los weones. ¿eh? Son duros, weón. Con razón me mataron. Escucha. Qué buen juego, weón. Ah, ah, ah, ah. Vamos. Mira las torres gemelas, weón. Video Games, weón, donde las torres gemelas todavía estaban allá vivito y culeando, weón. Oye, y ese weón se ve brigio, se ve brigio este weón. Ya vamos mal. Voy, po, weón. Oh. Ah. No, ah. Apuros patón por ahora. No. cama Hey, come on. Voy poco, Tiene que haber alguna técnica para matarlo, weón. Hey, come on. Uy. Hey, come on. ¿Eh? Uy. es como medio extraño, weón. No. Y, con combo, ¿eh? ¡Ay! ¡Corre! Ya, pues, la mina. Vale. A ver, entonces sería saltar. Saltar y pegar nomás, Juan. Pues, y la musiquita, man. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ya caché. Patá, saltar, Patá y saltar, Patá y saltar patada y Salta Ahí está la weá. Hay que, hay que acercarte sin miedo. El te, tapa la primera patada, pero la segunda no. toma. Vamos. Oh, Uy. Voy por. Maldito weón, gusano, bastardo, que te creí? Patada. Toma, weón. Se acabó la weón. Ya murió. No. Miramos un poco la ciudad de Nueva York, weón. Vamos. a matar a este weón para sacar un poco más de contagio. Y vamos a jugar a la mina. Pero no. Cuánto se fue. Bueno el nivel, entretenido. You still have not rested. Uno no podrás rescatarla a ella. Los, los cabezas rapadas están encagrándose hacia el downtown. Está a los, a los lugares más brígidos de la web. Estos van a ser peligrosos. Mira el mono, cuidado. Ah, toma. qué vida adentro, ¿los cuantos? A los 50.000. No, Ay, no puede ser. Estos buenos son muy duros, weón. Ya. Parece que los combos igual son bacanes porque... Oh, negro. Otro negro. Ya. Toma, muere. Oh, me puso... Oh, negro. Ya, ¿qué le venía a pegar latigazo? Oh, oh, oh. No me había cogoteado, weón. Ya, cálmate vos. Ay. Wow. Ah no vale, weón. vamos Mira, otro weón tratando de pegarme atrás. Voy a avanzar mejor, weón. Ya, seguimos avanzando por estos suburbios. Callejones, de que Los barrios bajos, el downtown, weón. ¡Ay, weón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Maldito! Ya, pero ahora tenemos ya ahí nuestro Linchaco esperándonos, bueno, sacan la chucha a todos los culiados. Se acabó la weá. Ya. ¡Oh, no vale, pues weón! Así no, es la weá, pues weón, con una chucha ni cagando hubiera pasado así. Ya, vamos, se acabó el cuento. Lo que pasa es que yo debía haber guardado, bueno, el Linchaco para todas estas ocasiones, weón. Nunca me debían haber pegado. Con una buena práctica, weón, lo pasáis de con una ficha este jueguito. Oye, ese es como el hermano del otro. Ya, y las minas explotan. ¡Por oh, la mierda! Ya, ¿y cómo lo bajo? A combo. Qué fome, weón. Oh, ahí bajo! Debe pelear igual que el otro. Oh. ¿Qué te creí, weón? Ya, se protege bien. Patadita, ¿eh? Patá y salto en el aire. Patá. Patá y salto en el aire. Patá y salto en el aire. Patá, salto en el aire. Patá, salto en el aire. Ya. Esa es la técnica, pues. Se escape, patá y esto. Si se cubre, da igual. Lo bueno es que este weón cuando pega la patada aérea se va para atrás, miren, ven. No. Ay, qué rica las patas. Ah, ah, toma. Ah, déjate. Ay, cama. Matón maldito, weón. Ah. Ahí tengo para por abajo, bueno. A ver. Vamos a alejar un poco para que no aparezcan más monos de espada. Ah, ah, Voy a hacer una polera con este mono. para acá uh. ah, ahí murió. Bueno. ¿Y ahora? Avanzar me imagino. Va. Ay, ¿qué onda? ¿Lo muestran de espalda el weón? Caminando. Mm. Se queda como caminando. Bien. Stay 4. Clear. Stay 4. Clear. Oh. Esta es tu última oportunidad, weón, para salvar a Madonna. Nivel 1. Ah, estamos aquí como en la, caché las publicidades de fondo, bueno, es como que si el fondo sea un edificio, ¿sí? ¿cachai? Como en Nueva York. Vamos. Sale. Vamos. Vamos, con culeado. Ah. Oye, weón. Ya. No, avancemos nomás. Ah, lo bueno es pegar las patas. Eh, ahí. Suéltame. Ya. Muere. Muere. muere Ya. Bueno, agarremos. Ya. Ay, como que me quedo pegado, weón. Oh, me puso, weón, en medio... Toma, weón. Puta, negro. Negro, culiao. que se le voy a con las cadenas? Oye, bueno, estos monos son más brillos que los otros, weón. Vamos, todo sea por salvar a Madonna. Vamos. Mira, otro Solo allá arriba. Uh, me gané el medio. Uh, oye, pero si le pegué, pues, weón No, No. no vamos. Mira, este Solo ahí. The Mansai. The Best Entertainment La mejor de entretenimiento. ¿Qué será esta weá? Vamos a buscarla después en Google. The Mansai. Oh, caché weón, qué este weón grande weón. Mira weá que hay ahí weón, a ver. Este weón se parece a mí weón. Ah, me voy a tomar una foto del skin de este mono bueno y la voy a poner de, de Facebook. Ah. ah. ah. <laughs> Qué buena, ya voy a matarlo. Ah. Oh, vamos, párate. Ah. Vamos. Vamos. Ahí me siempre. Vamos, pues, weón, ¿qué onda? ¿Por qué tengo que yo, le...? La weá injusta, weón. Más encima aparezco cayendo. Ya, pues weón, como una patada y el weón te tira para atrás. Ya, ven vos para acá ahora, weón. Puta la weá buena. Sí, pues, weón, ¿por qué tengo que ir para allá, weón? qué tengo que salvar a la mina, weón, por la chucha. ¡Qué origio. No, pues, weón. No vale, pues weón. Oye, estos, estos weón. Mm. Mira, y no muere. Ya, chao. Vamos, me No hay técnica, weón. No, no, pero ¿cómo no hay técnica? Ah, cama. Pero ¿cómo tanto? cama. Me molesta, weón, que, que el weón te pegue una patada, weón, y te mande a la... Weón, te tira terrible le... Te... Ah, ya, vamos. Ah, cama. cama. Ah. Puta la weá, me carga, weón. cama. ¿Cómo se mata, weón? Ah, ya caché. Ahí, ahí. Ahí no le puedo pegar ni una, weón. Ahí está, weón. ¿eh? Hay que como ir llegando con la pata eh. Uh. No, tampoco. <laughs> Nah, a ver qué busquen en YouTube. Como, cacho en el fondo, weón, bueno, hay como un dibujo de Iron. ¿Qué jueguito será, weón? ¿Verdad? The Last of the Best of the Game Maker. Ah, estamos acá, weón, que matar a este weón. Oh, se la puse, a Uh, ya está Madonna. Cama. A ver. A lo mejor era una pura patada nomás. Ahí. Ya, después. Otra. No. Se puede, pues weón. ¿Cómo matar a este Hate Kaman, weón? Weón, no hay técnica, weón. Un Hadouken, alguna weón, puta. ¡Quiero la técnica va a matar a este mono. No, pues bueno, no me podía agarrar si estoy... A ver si me quedo ahí pegándole con unas patadas. Claro, tiene las patas más largas. Ay, cama. Ni siquiera, miren, no cacho, salto, <laughs> combo no funciona. Eh, no nos eh, sirve nada. Oh. Eh, cama. cama. Esa es la única técnica que veo como que sirve. A ver. Ahí está, pues, ¿eh? Ahí está, pues ahí lo pillé. Lo acabamos de pillar. Ahí. A ver, miren, pero Así no es. Así, ahí. Ahí. Ahí. Ay, se protege eso sí, me hace Esa es la técnica ahí. cama. cama. la weá. Hey, cama. Hey, cama. Hey, vamos, hey, vamos. Hey, Oh. ¡Ay, cama! Maldito. Ah. ¡Ay, cama! No. ¡Ay, cama! Oh, me lo comí. La última pelea ha comenzado. Iron Corporation Best of Game Maker. ¡Ay, cama! Qué mono más por acaso! Hay que aprovechar que está ahí transparente. Bueno, ahí. Vamos a volver a lo mismo ahí. Ahí. Oh, me lo comí todo. Uh, hey, la Qué duro el mono, weón. Ay, A ver, y, si yo salto ahí, eh. Ahí. me cubre las patas. Es como que tenéis que ir cayendo y ahí le, le, ponéis la patada. De repente te la cubre. A la altura de la mano que tienes tirada, ahí hay que pegar la patada. Ahí. Ahí. Ahí. Lo que pasa es que el guan se protege, ¿no? Ahí va a ser largo. Vamos. Toma. ya la caché. Hey, come Hey, come Muere. Ahí está. Qué duro el mono, pero era, era pura técnica de patán, ¿no? ¿Y ahora? A ver, nos vamos a poner acá abajo, en para arriba. A ver. No, no, no, no, se leen las personas. De ahí el weón enamorado salva la mina. Qué bonito. Se pone música de triunfo. ¿Qué, le dice, weón? to go, La ley y el orden han fallado, pero el vigilante ha prevalecido. Las reglas del vigilante en la ciudad. Oh, weón a ver, qué lugar quedé, weón. Soy un pollo número 5. Bueno, ahí está Vigilante, pues, bueno. Lo acabamos de terminar Vigilante. Espero que le haya gustado el juego, porque me gusta bastante. Es muy entretenido. Ya entendemos cómo matar al último mono, ya sabemos cómo matar al primero. Eh, bueno, el otro, los guatones también, esos que habían, el, los hermanitos esos que hacían como harto show, bailando, saltando para todos lados, no, no, no son tan, tan complicados. Pero bueno, al menos ya tenemos otro jueguito más del recuerdo, eh, Vigilante, espero les haya gustado. Y jueguenlo porque de verdad que es súper entretenido. Lo único malo es que es de un player. Pero no está malo para pasar una noche, weón, de sábado, jugando un juego como este. Ya pues. Espero que les haya gustado el juego y nos estamos viendo en otro episodio del Juego del Recuerdo. Que estén bien, cuídense.